तो चलो सीखे में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट जो आ रही है ग्यारहवीं में एडमिशन के लिए लिस्ट जारी कर दी है ये लिस्ट विषयवार एवं संकायवार जारी किए हैं यदि किसी शिक्षण संस्थान को यदि इसमें कोई आपत्ति दर्ज करानी है तो तेरह जून की शाम तक बिहार विद्यालय के जो भी ईमेल एड्रेस दिए गए हैं उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे यानी सेलेक्ट कर लेंगे तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं बिहार बोर्ड तेरह जून तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति बिहार बोर्ड ने कहा है यदि किसी शिक्षण संस्थान को जो लिस्ट जारी की गई है विषयवार संकायवार सीटों की संख्या जारी की गई यदि किसी आप आपत्ति है किसी शिक्षण संस्थान को तो वे आपत्ति दर्ज करा सकते सकते हैं ग्यारहवीं में एडमिशन को लिस्ट जारी यहाँ स्पष्ट दिया गया बिहार के सभी प्लस टू स्कूलों के साथ साथ कॉलेजों में ग्यारहवीं के ग्यारहवीं में admission online facilitation system for student यानी ओ एफ एस एस आपको पता ही होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑनलाइन एडमिशन लेता है ओ एफ एस एस के माध्यम से सॉफ्टवेयर के माध्यम से आयोजित होगा इसका आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करेगा बिहार बोर्ड ओ के माध्यम से स्टूडेंट से एडमिशन फॉर्म भरवाएगा यानी ऑनलाइन फॉर्म भरवा भरवाया जाता है आपको पता ही होगा यहाँ देख सकते हैं बिहार बोर्ड ओ के माध्यम से स्टूडेंट्स से एडमिशन फॉर्म भरवाएगा एडमिशन की ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले यानी ऑनलाइन एडमिशन जो होंगे वे अभी प्रारंभ करने से पहले बोर्ड इसकी जानकारी दे देगा सोमवार को बोर्ड ने O F S S website W W W dot O F O F S S Bihar dot in पर बिहार के सभी स्कूलों और कॉलेजों की सूची संकायवार व सीटों की संख्या यानी किस स्कूल में किस कॉलेज में किस प्लस टू विद्यालयों में सीटों की संख्या विषयवार संकायवार है ये ये जारी की गई है यहाँ देख सकते हैं इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि संबंध संस्थानों के विषयवार एवं संकायवार सीटों की संख्या को O F S S website W W dot O F S S Bihar dot dot in पर अपलोड किया गया है जिससे जिसके संबंध में यदि किसी शिक्षण संस्थान को कोई आपत्ति है तो नौ से तेरह जून शाम पाँच बजे तक यानी किसी शिक्षण संस्थान को लगता है सीटों की संख्या को लेकर विषयवार या संकायवार तो यह तेरह जून की शाम पाँच बजे तक अपनी आपत्ति email ID B S C B J S O J S O F double S at the rate G mail dot com पर भेज सकते हैं बिहार के पैंतीस सौ चौंसठ प्लस टू स्कूलों और कॉलेज की लिस्ट सीटों की संख्या के साथ साथ वेबसाइट पर मौजूद है वो देख सकते हैं इसमें पटना के दो सौ इकतीस शिक्षण संस्थान शामिल है बोर्ड ने शिक्षण संस्थानों को जारी की गई सीटों की संख्या वन संबंधित पहलुओं पर आपत्ति दर्ज करने को कहा है बोर्ड ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों की सूची के संबंध में यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि शिक्षण संस्थान को समिति द्वारा प्रदान की गई संकायवार तथा विषयवार सीटों के समय में कोई आपत्ति नहीं है यदि 9 से 13 जून की शाम तक यदि किसी शिक्षण संस्थान कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराते हैं तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लेगा कि इनमें कोई आपत्ति नहीं है यानी बिहार विद्यालय जो जारी किया है लिस्ट वो किसी भी प्रकार की आपत्ति उसमें नहीं है देख सकते हैं सीबीएसई e स्कूल 28 तक जमा कर सकते हैं असेसमेंट प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स ये सीबीएसई e के लिए न्यूज़ है तो ये बहुत बड़ी शिक्षण संस्थानों के लिए ये न्यूज़ कही जाएगी धन्यवाद